Alright everyone this is አብርሃም again and በዚህ ክፍለ ጊዜ gap filling exercise በመስራት ይህንን uh, ሁለቱን አንቀጾች እንሞላለን። uh, ሁለቱ አንቀጾች በላይ top ላይ ያሉ ቃላት አሉ። እነዚህን ቃላት okay uh, በመጠቀም ከዛ በኋላ ዳሾቹን በመሙላት ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ከመጀመሪያው እጀምራለሁ። ራሄል dash 25 ይርስ ኦልድ so ራሄል ኢዝ ከላቭስ ካም ሃዝ ኢዝ ወርክስ ሊቭስ ከሚሉት ቃል በመምረጥ ነው እንግዲህ ዳሾቹ ላይ የምንሞላው። so ራሄል is 25 ይርስ ኦልድ ሺ ወርክስ ሃርድ ሺ ወርክስ ሃርድ She works hard as a farmer from Monday to Saturdays and rests on Sundays. Okay, she dash no time. Now she uh, dash no time. Okay, she has no time. She has no time to waste during the weekdays. She dash she loves to tell stories to children, so she loves to tell stories to children on Sunday. Many children from the village, okay, dash to her early on Sunday, okay, uh, come to her early on Sunday. I dash young and I blank or dash in a beautiful place. Then አሁን ከዚህ ጋር ካለው ደግሞ ይህንን እንሞላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ የመጀመሪያውን ከተከታተላችሁ በኋላ ሁለተኛውን ለመሙላትና ራሳችሁን ለመፈተሽ ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን አቁማችሁ መሙላትና ራሳችሁን መፈተሽ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ራሳችሁን ከፈተሻችሁ በኋላ ከኔ ጋር አብረን በመስራት መልሱን ማረጋገጥ ትችላላችሁ። እኔ መልሱን እዚህ dash ሙላው ላይ ቁጭ ቁጭ እያደረኩላችሁ ልለፍ። and I am young and I live in አይ ሊቭ ኢን ቢዩቲፉል ፕሌስ ኮልድ tanka. Okay, I work. I work five days in a week on the farm from Monday to Saturday and rest on Sunday. Then I have okay very limited free time on Sunday. During my free time, I dash to tell stories to children. I love to tell stories to children. እንግዲህ የጋብ ፊሊንግ ኤክሰርሳይዝ መልሶቹን በዚህ አይነት ሁኔታ አስቀምጠናችኋል። በሌላ class እስከማገኛችሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው